Der er ingen rabbi, der er ingen lærermester, der har startet så stor en bevægelse, som Jesus han startede Så Jesus han startede ud med 12 øh, forkølede mænd, øh, primært fra Galilea, i en øh, ubetydelig del af verden, som var besat og så videre og så videre. Og folk, først syntes de jo helt vilde med, først var de helt vilde med ham, og så begyndte de at vende ryggen til ham. Og til sidst, da han stod lige og skulle til at, da han blev fanget og skulle korsfæstes, så selv hans egen disciple troede ikke på ham længere. Men det han startede, det blev til den største bevægelse i verden. Da Jesus han skulle give bevægelsen videre til de her 12 forkølede mænd, der sagde han én ting, én opgave. Gå hen og gør disciple. I samme evangelium, altså i Matteus evangelium, der siger han om sig selv at i kapitel 16, jeg vil selv bygge min kirke. Men til disciplene siger han, de skal gøre disciple. Så vi vil være kirken og bygge kirken, så tror jeg, at det er vigtigt at have vores fokus på det her med, hvordan giver vi det videre? Hvordan gør vi disciple? Det er jo den eneste opgave, Jesus han gav videre. Jo, han gav den noget undervisning, han gav den noget information, noget teori, bjergeprægten for eksempel. Men langt det meste af den tid, han brugte med dem, var, hvor de bare var sammen med ham. De lærte, hvordan han håndterede livet, hvordan han håndterede tilværelsen. Hvad gjorde han, når han mødte nogen, han ikke kendte? Hvad gjorde han, når han kom ind i en ny by? Hvad gjorde han, når han var midt ude på havet, og det stormede? Hvordan håndterede han det? Så langt det meste af det, som Jesus han giver videre til sine disciple, det er noget, han giver videre i efterligning eller imitation. Jamen, jeg har haft mit eget byggefirma tidligere og, og været vant til at skulle omsætte ting til praksis, omsætte en tegning til en bygning osv. Og, og øhm, jamen altså, hvis ikke det kan omsættes i praksis, hvad skal man så bruge det til? Så kan det godt ske, at en arkitekt har tænkt nogle fantastiske tanker, og det er så komplekst, og det ser så fint ud på tegningen, men vi skal kunne lave det i virkeligheden. Det er det, det drejer sig om. Fordi at øh, øh, folk i Kolding, hvor jeg bor, har ikke nogen gavn af, at, øh, at vi har ringbind med alt muligt til at stå øh, på kontoret, eller vi holder nogle utrolige øh, formfuldende øh, prædikner, eller sådan et eller andet. Altså det skal omsættes i praksis, det er det, der gør en forskel. Den mindste operationelle enhed i Guds rige, det er to to, to disciple ad gangen. Om han så skulle øh, sende dem ud og hente et asel for katten, så sendte han dem derud to mand. Altså, det er det svært, at vi blev sendt to mænd afsted for at hente en cykel. Jeg synes, det er en meget fin pointe, der ligger i det. Det med, at vi er aldrig alene om det. Det med at leve som disciple af Jesus, det er ikke en solodisciplin. Hvis man ønsker at vokse som disciple, så skal man have lov til at gå sammen med nogle andre, som kan, øh, som kan give en nogle input, som kan give en sparring, og som kan lære videre af det, man selv har lært. Det, øh, det vil sige, det er noget af det, der betyder aller, allermest i mit eget liv. Discipleskab, det handler simpelthen også om det at have et ansvar. Det handler om det at give noget videre. Det vi selv har modtaget, det har vi faktisk et ansvar for at give videre og vi har ansvar for at gøre det på en god måde, fordi der er andre, der er afhængige af os. Vores værdi og vores identitet blev vi givet på forhånd, så vi starter på allerhøjeste trin. Det er det, vi har vores identitet i. Det er Gud, han siger om os. Det er, at vi er hans børn. Det er ikke det, vi præsterer, det vi gør. Men så i vores liv, det med at, at afspejle Jesus og ære ham, leve øh, ligesom han gjorde, det kan vi vokse i. Det kan vi blive bedre til, det kan vi øve os i. Og der kan man sige, der, er, der er noget at vokse i. Men det er ikke det, vi har vores identitet i. Det er ikke det, vi lever af. Det er ikke det, vi har vores værdi i. Den er givet max fra starten af. Hvis man synes, Jesus han er fantastisk. Hvis man synes, at det, han har gang i, det, han taler om, hans, den bevægelse, han har startet ud over hele jorden, hvis man synes, det er fantastisk, og man gerne vil ligne ham, så er det værd at tage fat i det her med discipleskab. For det er jo rent faktisk det, han gav videre som håndtaget på at omsætte det han har startet.